lieve luisteraars, hartelijk welkom bij Alatna FM. En voor vandaag heb ik wel een hele bijzondere eh, gast. De slagenzanger der slagenzangers, uh, eh, Kaal Rossi. Hoe reageerden de Nederlandse mensen op dat jij zeg maar, vanuit Duitsland hier kwam wonen? Ik vind het toch nogal interessant dat er, dat zoveel nou ja, discriminatie is vanwege ja, moffen en kaaskoppen en weet ik het allemaal. Wat bijna niemand weet, dat wij hier in de, in grensstreek allemaal dezelfde, dezelfde voorouders hadden. En dat zijn de, eh, eh, het was een Germaanse volkstam. De Hamaven. Mijn manager die zei, zoals ik het zie, ben jij een mens van hier. Jij bent geen Duitser echt en je bent geen Nederlander, maar je bent ah, iets tussenbeide. Je bent een soort van, van dat missing link. Jij zou kunnen staan als eh, de verbinding en de verbroedering. Eh, mensen in het West-Münsterland zijn geen echt Duitsers. En hier zijn we Achterhoekers ook niet echt Nederlanders voor de Nederlanders. Maar je bent ook geen kaaskop en geen mof. Zeg toch dan eigenlijk gewoon vol trots, eh, ik ben een Hamelander. Ja? beide zijn zo glücklich in de zon. Ik hoop dat ik met mijn songs over het Hameland mensen kan bereiken. in Land in ja, het is zeker een feestnummer. Dit is waar vroeger die, die, die oude hamaven hebben geleefd. Ik hoop eigenlijk dat wij met z'n allen eh, een, een, eigen regio kunnen vormen waarin wij in belangrijke dingen op, eh, op eh, kunst, cultuur en, en samenleving gebied met elkaar op tafel kunnen gaan zitten. Ja. En geef eens een tipje van de sluier weg. Nou, eh, misschien uh, leuke evenementen. Succes, pa. Komt goed. Met lekker veel uh, bratwurst en bier? Ja, bitterballen en gezelligheid. Duits bier, Nederlands bier. En natuurlijk jij op het podium, neem ik aan. Ja, dat, dat staat er zeker aan te komen. De slagerzonder uit Hameland, Karel Rossi.